तो यहाँ पर आ गई है समस्या और समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ये देख लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा ठीक है अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है the goods have been purchase from mister Ram यानी मिस्टर राम से खरीदा जा रहा है ये तो क्लियर है कि मिस्टर राम क्रेडिटर पार्टी है तो हमें मिस्टर राम का एक लेजर बनाना होगा और फिर उसी को हमें उसी के थ्रू हमें एंट्री पास करनी है ये भी क्लियर है कि परचेज किया जा रहा है तो परचेज बाउचर में जाएगा लेकिन समस्या ये है कि इकट समस्या ये है कि इकट्ठा ये दाम दे दिया गया है यहाँ पे आर एस पाँच हजार रुपये यानी कि रुपीज पाँच हजार रुपये में कुछ सामानों को परचेज कर लिया गया है और उन सामानों की लिस्ट यहाँ दी नहीं गई है इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो अभी इसको समझते हैं ठीक है कैसे पास करेंगे एंट्री यहाँ पर जैसे ये कंफ्यूज हुई है लड़की तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है आइटम इनवॉइस मोड में रहते हुए यहाँ मिस्टर श्याम श्याम का राम का लेजर इनपुट किया है यहाँ पे लगाया गया है और फिर एंटर करके यहाँ पर आए हैं फिर यहाँ लगा लिया गया है परचेज अकाउंट का लेजर जैसा कि देख सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर आइटम की लिस्ट तो है नहीं तो यहाँ आइटम मोड में हम रह ही नहीं सकते तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा मोड चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आइटम इनवॉइस मोड दिख रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दिख रहा है पिछली बार मैंने आपको बताया था कि बाउचर मोड में कैसे एंट्री पास करते हैं अब यहाँ पर मिस्टर राम का लेजर आ जाएगा बाकी सब एंटर एंटर कर लीजिएगा ठीक है अब यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही हम मोड चेंज करेंगे यानी कि अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन मोड में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि पर्टिकुलर आ गया है और यहाँ पे रेट आ रहा है ठीक है तो क्या इस बाउचर में इस वाले क्वेश्चन की एंट्री पास की जा सकती है the goods have been purchase अगर नहीं की जा सकती तो आपको फिर मोड चेंज करना होगा ठीक है तो चेंज करने के लिए कहा जाएंगे यहां पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं और एज बाउचर कर दीजिए अब यहां पर जो है बाउचर मोड आ गया है अब यहां पर आपको क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है हम्म। ठीक है तो यानी कि इन्हीं से आप सामान परचेज कर रही है ठीक है तो यहाँ पर enter enter enter enter enter press कर दीजिए एंटर प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर क्या डालेंगे यहाँ पे अमाउंट डालेंगे हाँ पाँच हज़ार डालो पाँच एंटर करो enter enter enter enter enter enter enter यहाँ पर आ गया यहाँ पर क्या आएगा गुड्स नहीं क्वेश्चन क्या है फिर से देखो ये हमारा क्वेश्चन है द गुड्स हैव बीन और ये क्या लिखा हुआ है Purchase. तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आएगा okay. तो इस तरह के जब सवाल आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम की डिटेल तो दी नहीं गई है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पर आ गए एंटर किया यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं फिलहाल छोड़ देता हूँ नरेशन एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ बस यही एंट्री है समझ में आई बात ओके